Ça va Salut, ça va toi Très bien. Alors je vais te poser quelques questions. On va parler en fait du pays qui s'appelle la Colombie. d'accord. Donc la première question la plus simple, enfin, plus simple entre guillemets, c'est que tu me trouves sur ce globe. Alors ici on a un globe du monde. Est-ce que tu pourrais me dire à peu près où se trouve ce pays qui s'appelle ah, la Colombie Je peux te dire exactement que la Colombie, c'est ici. Très bien, oui. Voilà, juste à côté de Panama et Venezuela. D'accord. Donc c'est situé sur quel continent ah, bah, c'est l'Amérique du Sud. Très bien. Alors premièrement, si tu entends le pays Colombie, euh, ça te fait penser à quoi si on te dit oui, je vais en Colombie ou... Ah, en fait, ça me, ça me, ça me renvoie d'abord à l'océan. L'océan, ouais. Après, c'est le football. Après, c'est des belles filles. <laughs> Euh, peut-être ceci c'est Ceci... Oui. en fait, c'est tout. D'accord. Et si tu parles de football, est-ce que tu connais des footballeurs colombiens connus euh, Qui jouent maintenant Ouais, euh, qui sont actuellement dans un club en euh, Europe ou connus mondialement. En fait, non. Non, pas trop Non. Et est-ce que tu penses qu'ils ont participé à la dernière Coupe du Monde en 2014, la Colombie bah, Je crois, oui. Oui, d'accord. Comment tu pourrais décrire le climat si tu penses à la Colombie Tu penses qu'il fait comment là-bas Ah, il y a des palmes. Palmiers. Voilà, des palmiers. Euh, il fait beau, il fait chaud tout le temps. Il y a beaucoup de sable, il y a beaucoup, beaucoup de sang. Euh, euh, beaucoup de nature, tu veux dire beaucoup Voilà, de... beaucoup de nature, beaucoup de peut-être de jungle. De jungle, ouais. Voilà. Ouais, d'accord. Euh, est-ce que tu connais des chansons ou des danses colombiennes Non. Ou latina des chansons Pas du tout. je connais des danses latinas comme, comme salsa, rumba. Ah ouais. Et tu sais danser la salsa Ah, j'ai déjà essayé. Et c'est bien Ouais, ça me beaucoup. D'accord. Euh, est-ce que tu connais euh, des chanteurs colombiens sinon, connus mondialement Non. Tu connais pas une chanteuse très connue euh, qui chante Loca, Loca, Loca Non Non. Tu c'est qui Shakira. Ah voilà, elle est colombienne Oui, elle est ah, colombienne. <laughs> Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'habitants ou pas beaucoup d'habitants en Colombie en général En fait, je pense 40 millions peut-être. À peu près 40 millions. Ouais, t'es proche, ouais, c'est 46 millions. Euh, physiquement, si tu vois un homme colombien, tu trouves qu'il est petit, grand Si tu dois décrire physiquement. Ah, qu'il est de taille moyenne. Taille moyenne Taille moyenne. La couleur de peau, comment il sent, tu penses euh, Bronzé. Bronzé en général Toujours bronzé. Et je pense toujours des cheveux euh, noirs. Cheveux noirs Ouais. D'accord. Et les filles, tu disais donc, tu penses qu'elles sont jolies, les colombiennes Ouais, je pense, parce que j'ai déjà vu beaucoup. D'accord. Est-ce que tu sais la langue parlée en Colombie ah, c'est espagnol. Est-ce que tu sais quelques mots en espagnol Hola, me llamo Dima. <laughs> Très bien, ouais. D'accord, ben, c'est bon, il n'y a plus de questions, donc je te remercie beaucoup. Ok, merci. Salut la Casara. Salut, ça <laughs> Alors aujourd'hui, on va parler du pays de la Colombie. D'accord. Alors, ben, premièrement, est-ce que tu saurais trouver sur la map du monde la Colombie alors, je sais que c'est en Amérique latine. Oui, l'Amérique latine. donc, euh, plutôt ici. Alors, la Colombie, elle est là. Ouais, très bien. D'accord, premièrement, est-ce que tu peux me dire euh, si tu devrais décrire rapidement la Colombie euh, Si on te parle de Colombie, qu'est-ce que tu penses tout de suite Qu'est-ce qui te vient à l'esprit <laughs> ce, qui, vient à l'esprit, je sais pas, les Latines les latino-américains, les belles nanas, euh, très bien foutues, on va dire. Euh, après, ça me fait penser euh, tout de suite à Shakira. Shakira, d'accord. Ouais, voilà. bien sa musique Ouais, j'aime bien. D'accord. Est-ce que tu aimerais voyager en Colombie si on te donnait un billet d'avion pour aller en Colombie là Ah ouais, carrément. Ça t'intéresserait beaucoup Ça m'intéresserait. D'accord. Est-ce que tu aimes bien les danses colombiennes en général aussi Ou les danses latinas en général Ouais, les danses euh, latines en général, j'aime bien. Après, je sais pas euh, c'est quoi la spécificité de la Colombie dans les danses euh, latines, mais j'aime bien. J'aime bien danser, j'aime tout ce qui bouge. Et puis. Et t'aimes danser quoi à peu près en latino Bah, je suis pas, je suis pas une danseuse, on va dire. je suis pas professionnelle, je danse pas tout, mais j'aime bien leur musique, j'aime bien bouger là-dessus, tu vois. Et j'aime bien voir leur chorégraphie. Je dans les clips, par exemple, ça bouge bien, c'est très vivant et j'aime bien, il y, y a, des couleurs, c'est très vivant, c'est chaud. D'accord. Et tu connais d'autres chanteurs colombiens par Shakira euh, Je pense pas. Peut-être que si, euh, si j'entends des musiques, je dis Ah oui, ça je connais, je connais ce morceau, mais je ne saurais pas euh, dire. si c'est colombien ou pas. Si c'est colombien. Par exemple, si je dis La camisa negra, tu. Non, je pense pas. Tengo la camisa negra. Non Non. Tu connais pas En France, c'était à la mode, t'étais peut-être pas en France. Non, pas encore. <laughs> D'accord. Euh, tu penserais qu'il y aurait combien d'habitants environ en Colombie, si on te demande En Colombie Tu penses qu'il y en aurait plus qu'en France, moins qu'en France Moi, je dirais peut-être moins. Moins qu'en France Ouais. ouais plus ou moins, tu peux dire... Euh, non, <laughs> tu vas pas tenter. J'ose pas tenter. <laughs> D'accord. Est-ce que tu penses qu'en Colombie, le climat, il est chaud, froid Moi, je dirais un climat tropical, chaud. Chaud peut-être humide aussi un peu, pas froid en tout cas. Est-ce que tu serais la capitale de la, Colombie euh, Attends. Euh, <laughs> ah, je suis pas très géographe non plus. <laughs> euh... J'ai déjà entendu parler. Je pense que tu me l'as déjà même dit. Euh, je <laughs> me souviens pas. ben, c'est Bogota. Et euh, est-ce que ça te choquerait si je te dirais, là, comme tu disais qu'il fait chaud en Colombie, qu'à Bogota il fait plus ou moins 16 degrés l'après-midi Ah ouais Ah ouais, bah, ça me choque ça. Oui, parce qu'en fait c'est en altitude en fait. <laughs> c'est pour ah, ça, il fait pas très chaud, bah, ça dépend où, mais oui il fait chaud normalement, mais pas partout. Euh, est-ce que euh, tu aimes le football hum, Un peu, ouais, moyen. Est-ce que tu connaîtrais des footballeurs colombiens Non <laughs> <laughs> D'accord. Euh, physiquement, si tu dois décrire un homme colombien, tu penses qu'ils sont plutôt grands, petits Moi, je dirais environ 1m70, entre 60 70, pas très grand non plus. D'accord, ouais. et, euh, la couleur de peau, plutôt comme toi, à peu près bronzé ou blanc Ouais, plutôt comme moi, à la base, et un peu plus blanc que moi, je pense. Mais moins blanc que toi. <laughs> D'accord. Et, euh, et les cheveux noirs, tu penserais ou blanc ou... Alors, euh, je dirais que, bah oui, ils ont des bruns, ils ont des cheveux noirs, et je pense qu'il y a des blancs aussi. D'accord, ouais. D'accord. Et une dernière question, euh, quelle langue ils parlent en Colombie Ben, l'espagnol, je pense. Et tu parles espagnol Non. Tu peux nous dire quelques mots ou tu en connais aucun <laughs> J'en connais pas. Aucun Buenos dias, peut-être. Ah, c'est déjà ça. <laughs> voilà. <laughs> D'accord, ben je te remercie beaucoup alors. Merci. Merci. Salut Lan, ça va Ça va. Alors, euh, très bien, merci. Euh, donc tu chines, je vais te poser quelques questions. Donc première question, nous voilà avec cette jolie map. Oui. Est-ce que tu peux nous montrer où se situe le pays de la Colombie sur cette map ah, Colombie, euh, c'est ici Oui. Ici, oui, d'accord. D'accord, donc est-ce que tu sais les couleurs du drapeau de la Colombie C'est bleu, rouge, jaune. D'accord, donc tu mettrais horizontalement ou verticalement ces couleurs ah, Euh... J'ai oublié. J'ai oublié D'accord, pas de problème. La capitale, tu la connais euh, Bogota. D'accord, si tu penses à la Colombie, tu penses qu'il y a plus ou moins combien d'habitants euh... 15 millions Non. Ça 40 euh, millions Non. Oui, oui. 30 millions. Plus vers les 40 et quelques millions. Ouais, ouais. D'accord. Euh, si, si, on te parle de Colombie, tu penses à quoi généralement T'entends le Colombie, tu penses à quoi Par exemple, moi j'entends Chine, je pense à riz. Euh, toi, tu <laughs> penses à la Colombie, tu penses à quoi Premièrement, qui te vient à l'esprit en fait À l'espagnol. à la langue espagnole euh, Ouais. D'accord, mais le pays à proprement dit, est-ce que tu penses que c'est plutôt par exemple un pays exotique Ouais, exotique, des fruits peut-être. Ouais, des fruits, ouais. Est-ce que tu penses qu'il y, a beaucoup d'océans à côté de la Colombie ou... Ah, je connais pas. Non, tu non, non. D'accord. Est-ce que tu connais des chanteurs colombiens réputés mondialement Ah non. Aucun, aucun Aucun. Non, il y a une chanteuse très connue, euh, tu tu connais pas non plus Ah non plus. Euh, Shakira, tu connais pas Ah oui, oui, oui, oui, ah. oui, oui, oui, oui, je connais, oui. D'accord. Ou Juanes, tu connais Juanes Ah non. Shakira, non. Non, Shakira, euh, je connais. D'accord. Est-ce que tu aimes le football ça va. Est-ce que tu connais des footballeurs colombiens non, non, aucun. Est-ce que tu sais qu'en Colombie, il y a beaucoup de Chinois comme toi euh, Pas beaucoup, mais quand même pas mal. Oui, il y a pas mal de Chinois. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'ils font en Colombie, tu penses, tes compatriotes euh, quelle, quelle, profession ils ont, tu, tu penserais euh, des, euh, et, et, possèdent euh, des, euh, des épiceries, des petits magasins. Oui, oui, des restaurants surtout. ouais, ouais, des restaurants, ça. oui. Oui, ouais, c'est vraiment, ça, arrive font beaucoup ça, les Chinois en Colombie. Et est-ce qu'en Chine, il y a beaucoup de latinos ou de colombiens en général euh, je, je pensais plutôt à des latinos comme brésiliens, euh, des, des, comment dire, des chiliens. Ah d'accord, des latinos ouais. pays. Oui. Euh, physiquement, si tu penses à un homme colombien, tu penses qu'il est plutôt grand, plutôt petit, plutôt de taille moyenne ah, Fort. Fort, c'est-à-dire musclé Oui, un peu musclé, robuste. D'accord. Ah, oui. Robuste. Et la couleur de peau, tu penses qu'elle est comment la couleur Un D'accord, ah ouais. bronzé quoi. Ah oui, bronzé, oui. D'accord, donc tu disais que la, la langue parlée euh, en espagnol, euh, Colombie c'est l'espagnol Oui, oui. Quel mot tu pourrais nous dire euh, en espagnol <laughs> euh, Hola, euh, gracias. Ah, très bien. <laughs> estación. Estación <laughs> ah Oui. Qu'est-ce que ça veut dire Estación. Estación. Ah ouais. D'accord. Aeropuerto. Ah, très bien, ouais, très bien. Est-ce que tu sais des danses latino ou des danses, des danses colombiennes Tango. Trango, c'est colombien C'est argentin. Ah, argentin, ok. Mais, c'est latino, oui. Ah, ok. Et d'autres danses qui seraient connues, tu connais pas Cha-cha. La cha-cha ah Ouais. Tu sais danser la cha-cha Ah non, non, non. <laughs> D'accord, ben, je te remercie beaucoup alors pour tes réponses. Ok. Merci. Merci. ça va Ça va, bonjour Michel. Alors aujourd'hui, on va parler d'un pays qui s'appelle euh, la Colombie. Alors la première chose que tu peux nous dire, c'est est-ce que tu peux nous trouver euh, la pays, le pays sur cette carte La Colombie Oui. Euh, elle est là. J'étais ici, si je me trompe pas. Là, ouais, c'est très bien <laughs> D'accord, alors est-ce que, premièrement, si tu entends le nom colombique ça te fait penser à quoi directement ah, Ça me fait penser soleil, café. Café colombien. ah, le café colombien. Si je parle du côté négatif, euh, je dirais la violence, euh, la drogue. D'accord. Je sais pas si les Colombiens vont me détester ou quoi. <laughs> non, t'inquiète pas, ils sont très gentils. <laughs> D'accord. Euh, et si je te parle de filles colombiennes, ça te, ça fait penser à quoi Des filles jolies, des filles moches Ah, déjà, il euh, y a Shakira qui me vient à, à l'esprit tout, tout de suite. Ah ouais Et elle est jolie ou pas de ton style hmm, Jolie, j'imagine toujours pas seulement Colombie, mais euh, Amérique, euh, latine. Amérique latine. Que les là-bas. D'accord. Niveau climat, si on te parle de Colombie, qu'est-ce que tu penses du climat hmm, Tropical, j'ai envie de dire chaud. Chaud oui. Tu sais ce que c'est la capitale de la Colombie La capitale, J'ai euh, je Bogota. Bogota mm. Et tu penses qu'à Bogota il fait très chaud là-bas Bogota Oui. Hmm, franchement, aucune idée. Aucune idée C'est pas du tout. Ok, euh, est-ce que tu sais à peu près les couleurs du drapeau de la Colombie Drapeau colombien. Ouais, les couleurs. C'est un drapeau composé des trois couleurs, je pense. Ouais, trois couleurs. Euh, jaune, jaune, euh, boulet, rouge, je sais pas si. Ouais, c'est bien ça, jaune, bleu, rouge, c'est bien. Et est-ce que tu connais des chanteurs à part Shakira colombien ou. Non, des... je connais que Shakira. Shakira Est-ce que tu sais les danses qui se dansent en Colombie plus ou moins Salsa peut-être. Ouais, beaucoup de salsa, Et euh, est-ce que tu aimes le football Oui, oui, justement. Est-ce que tu connais des footballeurs colombiens euh, réputés euh, mondialement, connus mondialement ah Oui, il y a entre les hein. James Rodriguez, quoi. Ah oui, James Rodriguez, c'est un très bon joueur. Tu sais où il joue, dans quel club ou pas trop Le Real Madrid. Ouais, le Real Madrid, c'est très bien ça. est-ce que tu sais parler, est-ce que tu sais quelle langue est parlée en Colombie Colombie, c'est l'espagnol. Est-ce que tu sais quelques mots en espagnol il y a quelques mots que j'ai appris ici l'année dernière durant les séances des Lianette et toi. Ah oui, et tu as appris quel mot alors Voilà, euh, comment tu l'aimes Ah très bien. C'est la présentation. <laughs> D'accord, et dernière question, si tu dois décrire un, homme colombien, tu penses qu'il est plutôt grand, petit hmm, Normal Je sais pas, si je m'inspire à James Rodriguez, je dirais peut-être un pied. <laughs> Un peu quoi là Un peu petit quoi. Un peu petit Et les couleurs de peau, tu penses qu'ils sont comment La peau Ouais. Blanc peut-être. Blanc Est-ce que tu penses qu'il y en a qui ont ta couleur de peau bronzée en Colombie ou non Franchement, je n'ai aucune idée. Je n'ai pas fréquenté beaucoup de Colombiens. Il n'y en a pas beaucoup au Djibouti Déjà, hein, je pense. Il n'y en a pas du tout Ouais, j'imagine. Hein. D'accord. D'accord, bah, je te remercie beaucoup. Hein. Merci. Merci.